Thank you. paytlarda rohat birinchi ikkinchini chalaman mani hozir sizlar tug'ilgan kunimga keldinglar man e, mana shu cheslada tug'ilganman ya'ni yoshim saksonga kirdi bugun man saksonga to'ldim sakson yoshga man hozir sakson yoshimda sizlar bilan bugun muloqotda turibman man saksonga to'lgan kunimda man sizlarga muzika chalyapman hozir shuning uchun man sizlarga aytadigan so'zim man sakson yoshda ham hali xizmatdan qolganim yo'q sizlar ham mani yoshimga yetib yuringlar o'sha yoshda ham sizlar ham mehnatdan qolmasdan manga o'xshagan xizmatda yuradigan bo'linglar